Орхни шажин, нарын мете мандылтха. дала кедігі дала, дүйрінг налатха. Бумбин өл манқын сағаны уылы. Ман Ар бумбин орын мана халмық таңқчы. Амыр тавта, жерлер дүркілтха. Алдыр бағдай жаңғыран, мақтыжы амыра жергәді için Yası görünmeyin gurur için Pırık es una insarina.